voyage te baninga bazofutela bandaka be ozokoka te toujours chez les parents soki oki ofuteli de moi ozongi tala kimotema mabe ya mfi oyo likolo kusu oza pembe tozomona bana baninga oyo tomona bana balina butiki bazobala lere nyonso mpo nani baorespecte pembe bazorespecte pembe balobaka mwasi ya pembe akotisa nguni te na ndako me yo ozokotisa nguni bazo zwa yo te tozo mona ya ba mbuindu tozo mona ba fruits ya choko bazo bala ba fruits ya pourquoi pas yo biso pe toloba na biso te tokomi na discrétion karine aza na zemi aza nango te boyeba kaka karine abota bato bosaba montage ya bongo oyo bozoloba tika boloba omo nde bosanzaka kaka maloba mpo bolobaka karine akobalaka te mais lelo karine abali karine ndenge aza na kozwa mokanda na poto te mais lelo azwa mukanda bo chanza mot de vie lelo soki boyeba Carine wabota te boyeba kaka Carine wabota Carine aregla loka mwasi nyonso akobo bo change sous mot de vie tango akobota lelo nayebi te boloba sous nini tozi eloko boloba ta ba fille ya mababe ba fivette eboma mwinda fia mal propre pete pete sport ozwi ya ba pede ya ba mura mama aboti yo mobali abi te naboti jogo naboti kabananga naboti oscar maritou naboti kinga maître mika mongo mais yo obotela biso pede tel erreur à vie nzambe na ngai botika karine calme nayesi bino la guerre sera longue et populaire bandeko ya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 osabona na nzoto atan soki soki jean didie so tan junior abala yo te eh? me likolo na yango lelo soki tosabone na bombechel tv yango ngai nayebisi yo yebisa masivema basangana na sabo epesi bato tu balingaka janvier wata mokonzi mwana bamama mwana ya karine mokonzi la baron ezala nango mabe te lelo so bato baosalela moto analyse ya yango elakisa mpenza ke wi toujours aza na fox karine mokonzi la baronne bato tu balobaka ke karine akobotaka te akobalaka te nayebisaka bato eh, bando change mwa maloba eya na bile babalaki a ah, sor na yango mabala yango epanzanaki loka batiaka point na vie ya karine Yango nde Carine toujours azo ko evoluer. Nayebisaka bango ke Carine Mokonzi akobotaka, akobalaka. Lelo MC napesi bango premier soin na nayebisa bango. Touti ko passer na janvier fevrier actualité ezalaki te. Madame YouTube ye moko Carine Mokonzi oyo afasonaka batu, oyo apesaka batu mwa image c'est Carine Mokonzi. Sans ye actualité eza te. Libala ne kaka ya pamba. Tala ba analyses. Eza bien l'heure yango bo profiter tango aza en vie po ya mikolo nakoyebisa bino ke Souffrance oyo to beta biso ya kosakana te actualité eza te sans Carine actualité ezalaki te apese bino ka mwa elo mwa muke awa ya mwana na kutu mwana camarade na ye bebe Gucci boke bato basala ba analyse eza suna bato oyo lelo bakomosela Carine ba émission babike Carine il faut abota na césarienne Carine ndenge aza wana il faut azwa na souffrance ya kobota mais entre temps bango wana ka balobaka ke Carine akobotaka te vie edingwe akanga matrice na ye lelo karine mokonzi bato tu baomona lelo ke actualité ezaka oblige actualité oyo ezo ezo oyo mpenza ke bato bazovanda bazosela baanalyse ka ya karine mokonzi yo wana yebisake bino ke aza leader ya youtube bosepela te lelo grace mbizi oyo boyebaka kala ala congolais ya ngambo akangaki internet ke azo bouger te mais congolais na bino ndeko na bino Karine Mokonzi lelo ya osimba bendele ya internet yone na biseke bana lingwala il faut bo marcher ve lutumba ba CLA monument na 24 Karine ba ko tiela te na lingwala te na nini na Wileri pour bana lingwala toujours à l'avant merci beaucoup euh, jean jean jean jean de mokonzi wata euh, bato baza na confusion bato balinga bayeba libala wana karine ezali prédote ou bien mariage coutumier bon wana mpenza eza coutumier omoni lelo bato mosusu mpe baosala yango baanalyse babe oyo oh, babali kaka karine ade kazene ekeno libala yaka symbole batekaka mwana te banda kala na bamboka kuna na kala bando bana na mungwa so oyeka na mungwa mwa nini pampa bapesi yo mwana lelo a misusu bakongole bakoma omona ke libala ekomi onze booteka mwana wana eza lokola coutumier libala ya bie eza coutumier oyo bomona eke balati pete na mosapi bapesi mwa dekazene ken bapesi mwa mungwa bapesi mwa nini libala nde yango wana oyo wana mosusu oyo oyebi kaka nde ezalaka bon eza nango entre biso ba famille ba nani nde ezalaka religieuse nini en plus na mosusu oyo mpenza tolingaka mpenza ke eh, mpo na leta eyeba biso poa quelque problème to boke na leta wana mpe ezalaka mais tobandi na oyo ya mboka oyo ya mboka me bato bazosepele ezalaki na kutime bato balataka mwasi na mobali balataka ndenge moko pourkoi euh, karine alati na traduction na biso ya bato mwindu me mobali arespecte te te omoni wana eza nango poto wana eza nango poto eza eza afriki te ozomona omoni msu nde balobaka balataka ndenge moko ezalaka biso moko bato tosurnorma ke balataka ndenge moko liboso ezalaka libala bokolata na bino mpe ndenge moko mpe mwasi okolata robe mobali mpe alati veste biso kaka tosanzaka mode de vie yango lelo msu biso nde bacongolais a ah, tokoma binake wi ntango eh, ozoya osala coutumier msu bolata liputa ndenge moko na mobali mais wana eza nango poto bilamba Eza na ngo libala te. Kobala eza nde entre bango mibale. Kolata habillement eza libala te. Libala nde eza bolingo. Wana eza libala te. Kolata eza na ngo bolingo te. Eh, yango na bisa bato mosusu baosala ba analyse, bosala ba analyse ya bien te. Eh, libala eza elamba te. Libala eza nde motema ya moto. Entre deux Carine na mobali na ye nde tomoni wana nde eza libala. libala carine babi eza mariage du siècle otomoni abalaki nzela moko na baartiste na biso ebele tomonaki kekapanga na soleil nonga tomonaki mpe likonzi ofandi masuwa kouta kobala mai carine mokonzi ya la actualité ezodomine kaka keno carine mokonzi nde bachino basangiselaki ye mbongo bapesi et vie à bala Karine abi Karine nde abali mobali bon na ndenge mabe te mobali wana aza garçon a mobali a débrouillaka mpe ye moto alingi Karine soki mpe basangiseli ye mbongo ya mabe te aza ya première personne basangiseli ye mbongo te Karine wana star eh, star mpenza elakisa yango wana mpenza ke wi abi te nalingi bobalela ngai baye babaleli yo bami basalela ngai bopo Karine asala bafeti mosusu ana kisasa nayebi ke bino bozala abikaki bango na wasalisa anniversaire ba mama ba chinois banani boti kozeli nga bosela nga feti basalele Karine apaza star ozomona mobali alingi Karine engo bateke ba chinois babaleli Karine mobali ba chinois bayeki obakisaka cotisation na bango ka ndenge ezalaka baza lokola bato basutena Karine moralement physiquement lelo eza lokola bino bandeko na nga oyo tozala na bino lelo sona na bala nasi ba cotisation na bino ezanga te meme ata ya grace te mwana tanga abalaki mpo na esia bino ke ebala no ekufa mpo toyebi ozwa bato batia mpe bakonzi ya so ba 30 dola 30 dola 30 dola 30 dola pourquoi mpe ya karine yango nde tozolakisa ndeke wi karine aza star mpo otangeli nga bato tu misato baote obala a ah, mais libalo eza domine oyo oh, omona mnake eza na actualité lelo bato ya youtube bazosepela bazosala baanalyse mpo na kokotisa bambongo ezaka ya karine to toyesaka bino ke aza numero 1 Il faut bondimaka basola engonga babali bamasuaku babali bape bata mediat ka lokola karine pourkua ka ya karine ezo domine seke karine aza ka star karine aza star yango nde bondimaka yango fo bondimaka karine aza star yango nde mpenza actualité na ye eza domine nayesi bino ke actualité oyo tokosilisa yango ti fin max po actualité mosusu eza te Eza mutu na mutu aloya na sujet na ye ndenge ezali. Oh te Carine boye, oh te Carine boye, oh te Carine po dejà ba sujet ekomi oyo ebele. Nauti omona ndeko na biso eboma muindu epuis Fivette Mayam ye pe asali analyse na ndenge na ye. Oh libala boye boye. Bango pe babala kati. Ba suka wapi? Il fallait ba vanda bandaka mabala na bango. Lelo ba pesa nao Carine chance eh. Oyo bino bokoki ko koka te Carine asala nanu. Tozui sukuna na ngambu. Yvette Kalombo. Oh Carine ndenge aza wana Zemi wana bozoloba nga alingi abota na Cesar yo ozolakela moto est ce que oza nzambe wa nzambe te yo kutu oza mwana ya pasteur oyo bayebi pasteur kalombo yango nde nalobaka bana ba pasteur baza bandumba bana ba pasteur milimo mabe nyonso to oyo ba pasteur babimisaka epa bato ekitelaka bango yango tomoni epa ivete kalombo kimotema mabe kindoki yango nde balobaka yango bozozwa te baninga bazovoyageur ozovoyage te baninga bazofutela bandaka be ozokoka te toujours chez la parent soki oki ofuteli de mwa ozongi tala kimotema mabe ya fi oyo likolo kusu oza pembe tozomona bana baninga oyo tomona bana balina butiki bazobala lere nyonso mpo nani baorespecte pembe bazorespecte pembe balobaka bango tout ba combattre kaka carine bata mitema mabe ba homosexuel bata mitema mabe carine mokonzi la baronne lelo sujet yango bosepela lere yango bokotisa basi bokotisa deja po eh, bozwa moya kofuta bandako bobandi ya kosala ba 50 ka lelo naomona su ba 50 ka yango ezosala te toyeseye bino ke carine aza leader ka ye mta apesaka actualité ye kuta okipe oyo te charge na bino eza na maboko na nga janvier wata mokonzi mwana ya bamama wana bamama tu ya la chine bamama tu ya bana membre bamama autorité se na nga gladis ambala lafayette longue jambe chargé christelle elova ya willi mushel code ya mboka bato tu bosutenaka karine mokonzi na nga janvier eh, Esther Angelos na pesi yo. Angel Miandabu na kati salon to sœur na nga. Ba Francine Sambuisa. Nayebi ke Karine Mokonza aka leader. Ye mta pesaka actualité. Yango nde tokomona meke bato boolela. Boolela ti na suka. Balobaka epoto eza cimetier ya ba star mais Karine succès succès kaka na succès. Osila kaka te. Ozo sila te Rick Wayne. Felicitation ya Neneya oyo toyebi ke azalaki ami azalaka ami intime ya Carine Mokonzi. Hmm. Ni felicitation na été batu base déranger. Te felicitation ya Neneya ezali kutu muta liboso so otali na ba live na ye ye kutu aloba kutu mariage akozala bakotindeli ba fete ya Carine abandaki ko encourager plus Carine. Hmm. Ozomona moi mikolo toza to protéger base équipe nationale Proteger base. Tolinga ba fiti ba kota te. Nene ya kelo kelo. Jael So. Cynthia Wadol, Afilora, Leke Chou, Janvier Wata, Mokonzi. Yamakor. René, to protéger base. Bon moi te wenge te. Faut protéger. Juvenal. Eh, biso nyonso to protéger équipe nationale, il faut to protéger base. Mikolo eza Karine Moko, il faut to protéger. Eh, ya biso. Kwa biso to sala lopi ndeke YouTube makambo si makambo batu tout. topesa bain ya ba groupe yango nde biso toko protege base na biso kari mokonzi toko protege yo il faut toprotege base ya olimu chez code ya mboka biso toko protege ya biso base eh, jordan français kasi perple biso toko protege maître loura olympique mandembo toko protege maître mika toko protege sede alamba toko protege biso protege bamei na biso ba, eh, ba francine sambuisa bao protege kaka base il faut protéger bamama bamama bamama autorité nini eh, basisi komakie zemi non eh, bamakie zemi ezalaki te air eh, alati robe mpo na libala zemi ebimi bato bazosetoli yabi karine eske aza na zemi wana ya solo to azotia bitende ya kotia bato bazo bakei no azotia bitende ya kotia wana na ndenge mabe te omoni youtube ya reglise te youtube sur 100 90% ezalaka lokuta eh, wana ba place bato mosusu bazwaki boyebisaka ya bato biso tolinga olobela so mambo azemi ya karine te ngai yebisaka bato karine na wabota karine na wabala ser na biso gloire olanga alakisaka zemi sor na mpo akindoki ekota na youtube kimotema mabe ekoma ya kosakana te asalaka fausse couche liboso mais zemi na ye ya mibale atika oloba te toyomonaka gloire asai nini aboti biso mpe toloba na biso te tokomi na discrétion karine aza na zemi aza nango te boyeba kaka karine abota bato bosa bamontage ya bongo oyo bozoloba tika boloba omoni nde bosanzaka maloba mpo bolobaka karine akobalaka te mais lelo karine abali karine ndenge aza na kozwa mokanda na poto te mais lelo azwa mukanda bo chanza mode de vie lelo soki boyeba ba Carine abota te boyeba kaka Carine abota Carine a regla loka mwasi nionso akobotaka Carine aza na ya nzambe aza ya nzambe non azo sa galiano mo privé ma Jackie mwasa mundele kwa basa bandibu baza mais yo oza ya mundele ba ma Sylvie mo TV ba ma Belgique bazali ba mère na biso ma mima na kati États-Unis na kati ya Canada na peso ba yalfa ifutu boyeba ke Carine abota Sœur na biso Gladys Embala Lafayette l'homme jamais chargé Karine Obota. Basi na biso Clarisse Moyebi Karine akobotaka. Aza mwasi lokola mwasi nyonso. Bo changer sous mon devis. Tanga kobota lelo. Nayebi te boloba sous nini. Tozo eloko boloba. Ta ba fille mababe, ba fivette eboma mwinda. Fia mal propre. Pete pete sport. Ozui ya ba pede ya ba mura. Maman aboti yo mobali abi te na boti djogo. Na boti kabananga. Na boti oscar maritou. Na boti kinga maître mika mongo. Mais yo obotela biso pede. Telle erreur à vie. Nzambe na nga. Botika Carine calme. Nayebisi bino la guerre sera longue et populaire. Toke na bino sikoyo boye loka bino tolingi tokende na ndenge ya boye toke na bino biso mpe tobangaka bato te makambo biso tobandango biso topesa yango elengi bolengisa biso te toyebi lokuta eza ebele biso sikoyo tokende na bino na batoitire bafi ya niovi oyo fivette na ndenge mabe te s'il te plaît nga devoir na biko na pesi yo kaka lamuka sans maquillage ba filmer yo fia mal propre est-ce que yo oza na mobali fivette bato babotana babotana na sakwiti ya gene na sakwiti ya bombe Po mobali normal akobota na yo te. Fille ya nduta, fille ya mapalata, fille ya mpese. Ee nazui te, ata ofele bakabeli nga nazua ye te. Pete pete sport. Merci Jael. Yo soki Jael te mais bayeba yo te. Koko c'est la vie kofolo mpa mokonzi te. Yo bina kuna tosikala omona biso te biso mona ba Jael. Tomona ba bibisia. Eh tomona ba sois de guerre. Tomona ba patience bembe. Tomona ba nono ba diamba. Eh, yo te pardon. Tomona ba Jael. Tala merci Jael oyo. Ozui kuna mwana pasteur. Lisumu nionso tout. Milimo nionso tout mabe. Papa zo bengana. Ezo lataka yo. Fi ozuaka te. Fi ya pembe. Metisa libabe. Okisa ba metisi soni eh. Ozo okisa ba metisi soni eh. toyebi ke ba metis bazwaka tozomona bango bazobala lere nyonso bazoboya ma mibali lere nyonso tala fiya lokolo kilo oyo lokolo kusu non bosala baanalyse te bosala biso mpe kaka na bino corps yauli mushel code ya mboka na peso bote place oza mama mbrasi bokoma maso osala sala ba circonstance nyonso toza na bino kaka corps J'avais wata un tout dernier question. Ça, ça te fait comment heure ozomona na bayi oyo bazalaka na ekiri oyo efingaka Karine lelo oyo basali yo émission bafélicité Karine na ndenge abali alobi ke non ye azalaki na mposa Karine abala ndeko na biso Carmel Oya il a fait une émission avec Prince Luamba oyo afélicité Karine Carine na ndenge abali souris na ye yango wana oyo ye azalaki na moposa atali kutu barakine te na biso mpe toza basi un jour tozalaka na posa tobala esali yo nande bon esala bien mpo bango mpe na carine bazalaki na barankine te ya bango moko bayaka odiembela carine mpo carine mpe na ye mosusu de vibo Emsu ayebaka ye kala mais Emsu batikala oswana te bango ka pona koyebana po bayeba bango yango nde batoucha Carine c'est bien Emsu ye moko ayo comprendre que ye pa mwasi ndenge avandi pena bite muninga na biso abali ba felicitation bo po bango pe bana soyi babala babota Emsu ezo komela bango te po ya nini kimutema mabe ye soki ayo vanda asali examen de conscience abi te koza toujours motema mabe eza ka bien te il faut nasala nini na mizonga atali ke moninga na ye mwasi abali po ye pe un jour olinga bala lokola Karine yango omoni ke afélicité camarade te camarade te mais afélicité kaka ndeko na bango po Karine na pe camarade na bango te balia pe te bamela te basala ata moziki moko pe te biso nde bandeko ya Karine oyo tovanda na Karine toyebi Karine très bien bango bayebi kaka ba Karine ya koleka leka Karine mokonzi star c'est tout ti bafinga Karine po bazwa makambo lokola ye moko pe a devoile alobi ke te félicitation na Karine Mokonzi toza pe na problème na ye te biso to protéger ka base na biso eh biso to protéger ka base na biso si un conseil on peut s'en carrer na papa et quand conseil nini okopesa ah nga conseil nakopesa karine te karine esi azwa conseil déjà vie paye kutu nzapesa nga ne plus conseil nga conseil eza kaka eloba na liloba na olobaka eza kaka okobala okobota okovanda ndaka libala bajalou baotika na soni karine mokonzi la barole merci ka ndenge ozolesa biso ochasse chômage lelo na kati ya congo misala ezali te me yo opesi misala lelo bato babandaki komata talo na ville bandumba lelo bayo se retrouve na micro na caméra eza na bato mosusu bandaki koya kobina Lelo baye ko se retrouver ah eya na batu mususu ba ba electricité baye se retrouver ah pona Carine ah eza na ba fille ebele bande osa kindumba baye se retrouver ah eya na ba fille ebele baza ba licencie bane misala eza te ba se retrouver ah Carine Mokonzi la baronne Nzambe apambola yo apambola yo penza bambote na ngai eza kaka na bato tu bolingaka janvier wata mokonzi mwana ya bamama yauli michel code ya mboka ser na ngai Maman na nga Francine Sambuisa, Ya Willy Mushel Code ya mboka, Maitre Mika Mongo, Junior Kabananga, Okosha, Oscar Maritou, eh, millionnaire en culotte, na pesi yo mbote place oza, Gel So, Cynthia Wadol, Afi Laura, to proteger base. Juvenal Kibala to proteger base. Carine aza ndeko na bino, aza sœur na bino, tolia to mela. Batu tout bayebi totalaka kaka mabe totala pe bolamu ya mutu toande kolongua na bandaku na bino toya kosala ba tele realite epa naye tozolia tozomela quelque part mabe na malamu Tracy Mbelenga po Glody Diasuka tomona ba felicitation na bino ba bibi kapinga lelo esalaka elengi biso to protege ya biso basi ya biso mende foke musika Maître Zeti balebeli ya biso mende foke musika Angèle Miandabu. Eh, wana pina sœur na Miandabu Angèle eh, na kata Angleterre. Claudine Ebuka motema nteli koyi prêtre prêtre prêtre. Papa King, Papa King. Wana pina banga. Papa King na États-Unis, na kata New York. Na bien ko trois fois Papa King. TV na nga, TV na biso. Ba s'abonna kaka. Ba s'abonna kaka. Mwana mama, omoni ma copine do s'abonna na nzoto Tonton Georges. Abala o te. O s'abonna na nzoto Tonton soki soki Jean Didier to Tonton Junior. Abala o te. Mais likolo na ngo lelo siko to s'abonner na Bombeshell TV. Ye, nini ye Bombeshell TV na Bombeshell TV. Odingo tala ba kaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kutala ngo page mosusu te.